मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुतेवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति केशिचिकण्ठ कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरवर्तिनि रम्यकवर्तिनि शैलसुते

ीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे वयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रथे यदुचितमत्प्रभवत्युरजी